Ünite 1 Merhaba Bu ne? O kim? Bu Şu O Kim? Ne? Bunlar Şunlar Onlar Burası şurası, orası. Bu ne? Bu kalem. O kim? O öğretmen. Burası neresi? Burası sınıf. Bunlar kim? Öğrenciler. 1 Resimlere bakalım. Kelimeleri numaralarla eşleştirelim. Çanta Elma Kitap Kalem Bilgisayar Fincan Cetvel hesap makinesi, defter, tahta, harita, pergel, saat, 2. Resimlere tekrar bakalım. Bir numara söyleyelim. Arkadaşımız eşyanın adını söylesin. Örnek 2 numara cetvel sınıf o ne? O klima. Onlar ne? Onlar kitaplar. Şu ne? Şu Bilgisayar. Şu ne? Şu kitap. Şu ne? Bu kalem. Bu kalem mi? Hayır. Bu kalem değil. Bu defter. Bu ne? Bu sıra. O tahta mı? Evet o tahta. Onlar kim? Onlar öğrenci.